Ama çeşidi yok, duşu yok, dürbün hamı birisi yok. Bak bana da. Nereden diyeceğim? Güçlü. Güçlü var yapın. Nerede güçlü? Güçlü. 开始。کونی ها این تو اگه فیلم ها فرستادی تو که میگی شیلید نه نه بریز خب باشه هلیکوپتر هلیکوپتر ố đi đi đi đi đi Ivan এই যেরকম Pode ver, ver. Ai, boba! Oh!